Play wybrałam grę Fable Anniversary. E, jest to gra, w którą właściwie e, za czasów mojego dzieciństwa gierczyło się bardzo i była to jedna z najlepszych gier, na których, nad którymi spędzało się wiele, wiele godzin. Mm, Myślę, że nie tylko ja, ale i inni gracze, którzy y, za czasów świetności pierwszej części Fable'a y, grali w nią, to są zadowoleni z remake'a, który wyszedł. Hmm. A więc dla tych, którzy gry nie znają, mogę powiedzieć, że Zaczynamy grę jako chłopiec, który zawsze chciał zostać bohaterem. Hmm. Pierwszego dnia chłopiec zapomina o urodzinach swojej siostry. I może obejrzyjcie krótki wstęp. Deep in the forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up. No więc, y, gra zaczyna się tak, że y, nasz główny bohater, którym jesteśmy, zapomina jak zwykle o urodzinach swojej siostry. Ojciec proponuje mu, że za każdy dobry uczynek, który wykona um, dla mieszkańców wioski, dostanie jedną złotą monetę, by później E, za złote monety móc kupić prezent dla siostry. Tak więc... Rozpoczynamy. Tutaj pierwszą postać, którą możemy spotkać, to dziewczynka, która zgubiła swojego misia imieniem Rosie. Get your miscellaneous items here! Honestly, where's that good for Kolejna postać, którą spotykamy, to kobieta, która podejrzewa że jej mąż zamiast pracy, oczywiście zdradza ją mm, i daje nam jako zlecenie e, sprawdzenia, co jest prawdą. Może zaczniemy tutaj od e, tego zadania, e, gdzie Just stand between those two stacks and don't move. Gdzie właściwie e, pewien e, mężczyzna, który tutaj ma, mm, jak to nazwać, magazyn, e, obawia się, że ktoś będzie chciał ukraść rzeczy z jego magazynu i na czas, w którym e, po prostu go nie będzie, zlecił nam, abyśmy popilnowali magazyn. Jednak e, Obok nas stoi chłopiec, który uważa, że e, w beczkach, które są w magazynie, są schowane bardzo cenne przedmioty i namawia nas do rozbicia ich. I tutaj w tej misji mamy dwie możliwości. Możemy posłuchać chłopca i, obrabować e, zleceniodawcę, a możemy też po prostu poczekać, aż wróci. Jeżeli posłuchamy chłopca, nasza postać dostanie trochę zła, a jeżeli poczekamy na y, pana, do którego należą tutaj wszystkie skrzynie, to dostaniemy dobro. Misje będę wykonywać wszystkie początkowe y, jako dobry bohater, ponieważ y, jeżeli w ogóle znajdą się widzowie tutaj E, naszego kanału. E, myślę, że to wy zadecydujecie, czy bohater będzie zły, czy dobry. I No po prostu do was należy decyzja, czy bohater ma być zły, czy dobry. Póki co wykonujemy wszystkie zadania jako dobry bohater. Tutaj spotykamy starszego chłopca, który znęca się nad młodszym. No, mm, do wyboru mamy obronę młodszego chłopca, co oczywiście e, doda nam dobro. E, lub możemy starszemu pomóc pobić młodszego chłopca, co doda nam zło. Wybieramy tutaj oczywiście pobicie starszego chłopca, ponieważ jak już powiedziałam wcześniej, będziemy na początku w pierwszym let's playu wykonywać zadania jako dobry bohater zanim podejmiecie decyzję o tym, jakim bohaterem będziemy. You stupid little idiots. I want more pocket money next week. Ah! Ah! I'm sorry. I'll leave him alone. Just please don't hit me again. Thank you. You stopped him good. W zamian za obronę młodszego hmm. chłopca. Dostajemy od niego pluszowego misia, którego poszukuje właśnie e, dziewczynka, którą spotkaliśmy na samym początku gry. Możemy więc jego oddać, za co dostaniemy e, kolejne punkty dobre dla naszego bohatera. Co nam tutaj jeszcze pozostało spośród tych misji początkowych? No tak. Musimy jeszcze zdemaskować zdemaskować lub, sprawdzić, czy mąż mm, jest w pracy. No, jak już sami wiecie, Mm, sprzedałam się przed wami i <laughs> wiecie, że przeszłam już kiedyś tą grę i mniej więcej tak, to było tutaj. Pamiętam, gdzie był ten mąż. No, tutaj mąż stawia nas przed wyborem. Mm, możemy obiecać mu, że e, nie powiemy jego żonie, że jest tutaj z kochanką i potwierdzimy wersję, że jest on w pracy. Mm. Jednak możemy mu również odmówić. Jeżeli zaakceptujemy jego propozycję, dostaniemy e, trochę gotówki oraz e, zła. Just don't tell my wife. I can't let her find out about this. Oh, come here, my little sand goose. Where's that filthy layabout husband of mine? With some woman I don't doubt, I run his house, bring up his no children, and what do I get in return? Mm, ponieważ e, wszystkie początkowe misje, tak jak już wam powiedziałam, będziemy wykonywać jako dobry bohater. Więc wracamy do żony owego pana i zdradzamy mu całą tajemnicę. Zdradzamy jej, przepraszam bardzo, całą tajemnicę, gdzie znajduje się jej mąż. Co robi? Dostałem za to dobro. Teraz y, właściwie wykona, wykonaliśmy już wszystkie tutaj zadania, które możemy otrzymać od mieszkańców wioski. Wracam do naszego ojca, który wcześniej obiecał nam za każdy dobry uczynek jedną złotą monetę. Well done, lad. Here's your reward for those good deeds. Well, I think you may have enough there, son. Have you spoken to the trader? No i w pobliżu karczmy mamy mamy handlarza, u którego możemy nabyć czekoladki, oh, które damy naszej siostrze z okazji urodzin. sir. They are yours. Wish... Keep it up, lad. Na mapie mamy złoty pulsujący znak, który właśnie, e, w którym jest oznaczone miejsce przebywania aktualne naszej siostry. little brother. I hope you haven't forgotten what day it is, like you did last year. I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. Dowiadujemy się o jej proroczym śnie, który... który będzie miał przeznaczenie e, w przyszłym, że tak powiem, It's just like my dream. Come on, let's go home. w przyszłym przebiegu wszystkiego, co się tutaj stanie. Mm, no i może teraz zakończymy właściwie ten let's play. Mm, zobaczymy, czy w ogóle interesuje Was to, abym kontynuowała y, tutaj let's play Fable'a. Mm, poczekam na Wasze opinie, czy y, Chcecie, abym grała złym bohaterem, czy jednak chcecie, żebym grała dobrym bohaterem? No i mam nadzieję, że let's play wam się podobał. Weźcie pod uwagę to, że to mój pierwszy let's play właściwie. Nie licząc gameplaya, którego dla was wcześniej nagrałam. No więc myślę, że w następnych let's playach już będę bardziej E, bardziej otwarta <laughs> i więcej będę miała do powiedzenia, e, mniej się będę krępować i dzięki wielkie za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę i suba. I oczywiście możecie też pisać komentarze, uwagi, co wam się podobało, co wam się nie podobało. No, mam nadzieję, że oczywiście przymkniecie oko. Mm, co do mojego pierwszego filmu. Mm, więc dzięki z góry za obejrzenie, jeżeli w ogóle dotarliście do tego. I no powtórzę, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.